депутатов депутат әшімжанов жанарбек садыханұлына беріледі рахмет ерлан жақанұлы құрметті әріптестер құрметті шақырылғандар біз бүгін өкінішке қарай қазақстанның саяси тарихында қарадақ болып қалған қаңтар қасіретін мәжіліс қабырғасында екінші рет ауқымды түрде талқылап отырмыз бұл қазақ жастарының жадында жаңғырып тұратын бәлкім мәңгі сақталатын ауыр уақиға сол бір сұрапыл күндерде көшеге шыққан жастардың сауатты бөлігі елді қиратамыз деп емес керісінше надандық пен әділетсіздікке тамыры тереңге кеткен сыбайлас жемқорлық пен қызмет бөлістегі жөнсіз қамқорлыққа бір қолға шоғырланған байлыққа жұмыссыздыққа баспанасыздыққа жастар саясатындағы салғырттыққа қарсы күрес үшін деп шықты қоғамда әділеттілік орнатамыз отбасылық кландарды жоямыз ашық саясатқа жол ашамыз деп сенді егер бейнелі түрде айтсақ қақаған қаңтарда сауда сөресінде қалып кеткен ескі аяқ киім қоғамымыздың ащы шындығы болатын өкініштісі екі жастың біріне келмеген өрімдей жастарымыздың басым бөлігі содырлардың алдауына мемлекеттік күшпен басып алу арқылы төңкеріс жасауды көксеген теріс пиғылды опасыздардың арбауына ілікті іштен шыққан жау жаман деген бабалар тегін айтпаған ай күннің аманында ниетіне қасқыр шапқан бүлікшілердің арбауынан кесірінен қаншама азаматтар қаза болды бұл шыққан күндей шындық опасыздықтың шегі сол мемлекеттік төңкеріс жасауға ұмтылғандардың арасында саяси қызметтегі адамдардың болғаны ұлттың қауіпсіздігін сеніп тапсырған адам тәуелсіздіктің іргесін шайқап мемлекетке қауіп төндірген соң басқадан не үміт не қайыр бұдан шығатын қорытынды жоғары лауазым иелері елдің болашағына сенген жастардың сеніміне сатқындық жасады олар жылдар бойғы заңсыз әрекеттерін одан әрі жалғастыра беру үшін жастарға қару ұстатып оларды террорлық әрекетке әрекет етуге итермеледі естен тандыратын синтетикалық есірткі мен ащы суды оңды солды таратқанын сол күндерде тергеу изоляторын аралағанда жастардың аузынан өз құлағыммен естідім жастар арасында молотов коктейлі мен қару жарақты мыңдап таратқандарын көзімізбен көрдік қаңтарда алданған арбалған жастардың қол шоқпарға құралға айналуы салдар ғана емес ал мұның себебі тым тереңдеді мысалы қоғамның басты індетіне айналған барлық саладағы денсаулық білім беру сот жүйесі ауыл шаруашылық мұнай газ секторы жер қатынасы кеден жүйесіндегі көзге көрінбейтін жүйелі жемқорлық бай мен кедей баласының арасындағы мүмкіндіктер алшақтығы тамыр таныстыққа құрылған сыбайластық әділетсіздік келген әділетсіз келген байлық сияқты тізіп кете беруге болады бұл қазақстанның саяси әлеуметтік экономикалық кеңістігіне жылдар бойы батпандап кіріп жат, кірген аурулардың бір парасы ғана бұған қоса жастар арасында адал еңбектің білімнің лайықты бағаланбауы олардың ортасында қылмыстық топтармен байланысы бар азаматтардың көлеңкелі лидерге айналуына әкеліп соқтырды авторитет ағаларды жағалаған жастардың көбейгені сонша қоғамда бөкеңнің жігіттері төкеңнің балалары деген топтардың атынан ат көтін жағдайға жеттік мұндай топтар әлеуметтік желілер арқылы өздерінің үлдемен білдеге оранған өмірлерін көрсетіп жастарымыздың санасын алаңсыз бұзды тіпті заңды белден басу құзырлы орындарға бағынбау басынан аттап өту үлкен беделге айналды ал мұндай топтардың көксегені әділетсіз байлық пен қуыршақ билік олар үшін топ құру қару ұстап әлсізге әлімжеттік көрсетіп кәсібін тартып алу нәсібін тартып алу нағыз батырлыққа теңестірілді соның салдарынан бір топ жастар қаңтар оқиғасында қылмыскерлер арасында дикий арман лақап атымен танымал арман жұмагелдиевтің қылмыстық іс әрекетінің құрбаны болды ал дикий арман жалғыз ба сондай жастардың логикасы бойынша елді осындай қылмыскерлердің қолына сеніп беруге болатынына сенгені ме расында қаңтарда қайғылы оқиғалар жастардың әлеуметтік экономикалық бейімделуінде үлкен олқылықтардың бар екенін айқын көрсетті сол күндері қылмыскер болуға елін опасыздардың қолына беруге дайын жас азаматтардың бар екенін шыққыр көзіміз көрді бұл аса қауіпті үрдіс алайда бұл құбылыс аспаннан салбырап түскен жоқ бұған жылдар бойы мадақ пен мақтаннан арыла алмаған жалған ұрандарға алданған идеологиялық кеңістіктегі кемшіліктер мен мемлекеттік басқару жүйесіндегі жастарға деген қалдықты принциппен қараудың нәтижесі деп білемін әрине еліміздегі жастардың мәселесіне байланысты қағаз жүзіндегі даярланатын ақпараттар мен оның қазіргі шынайы жағдайының арасындағы алшақтық сын көрмей көтермейтінін білеміз дегенмен біздің өзге отан жоқ біз осыдан сабақ алып нәтиже шығаруымыз керек сондықтан адал еңбек пен озық білім бағаланатын қоғам құру үшін жастар көп еңбектену керек мемлекет басшысының бастамасымен түбегейлі саяси реформалар жүзеге аса бастады оның жалғасы терең экономикалық әрі әлеуметтік реформалармен көмкерілуі тиіс ол үшін отаншыл менің замандастарым қамдану қажет сондықтан да еліміздің алған беттен бұрылмауы адал міндеттен таймауы әрқайсымызға қасиетті парыз келесі ұрпаққа әділетті ашық және мызғымас біртұтас тәуелсіз қазақстанды табыстау баршамыздың ұлы мұратымыз осыны ешқашан естен шығармайық рахмет назарларыңызға